Доброго вечора. Сьогодні з вами Толік і Антон. І наш проект UnCranian.com автостопом від України до Шотландії. Зараз ми хочемо з вами поділитися основними трьома елементами нашого бачення цього проекту. А власне, Е, перше, це е, благодійний компонент нашого проекту. е, друге це фактори е, власне відтворення цього проекту. І третє, це наш девіз життя без субтитрів. Отже, е, ці всі фактори змінювались, і ми з Толіком зрозуміли, що поки ми не поїдемо в автостоп, нічого не буде ясно, то тепер, коли ми від'їхали від дому вже більше ніж на тисячу кілометрів, ми зараз в Чехії, ми зрозуміли фінально, як це виглядати. По-перше, ми називаємо наш проект перший український благодійний автостоп. Е, чому благодійний? Е, ми вирішили, що треба свої мандрівки автостопом підіймати з рівня так для просто так на якийсь вищий рівень і використовуємо для цього іноземний досвід. Власне, на тій цікавості, яку ми створюємо, ми знімаємо відео, фільмуємо свої пригоди, викладаємо їх для ваших розваг, коментарів. Ми створюємо якусь увагу. Е, якщо вам подобаються наші відео і матеріали, ви можете пожертвувати якусь суму. Е, вона піде навіть не нам століком до кишень, хоча цей проєкт реалізується Е, майже весь на нашому натхненні, ентузіазмі і коштах, а вона піде на користь е, дитячої школи-інтернату, що в селі Мостище Київської області, а саме на обладнання душових кабін. Скажи, Толік, як нам ті душові кабіни? Ну, насправді душові кабіни не пригодні для використання. А, ну, я не знаю, але дітям доводиться часом ними користуватись, і ми хотіли б, щоб Користування душем це такий досить важливий компонент, як знають автостопники автоставники і жителі людського життя. Так що е, збір пожертвувань нашого проєкту е, реалізований за співпраці з організацією Ukraine Charity, е, юридично правильною, благодійною, що базується в Лондоні. Тобто весь канал буде накерований серед них. Подробиці є на нашій сторінці такий Just Giving. Тут буде посилання. Власне, це ще звучатиме. По-друге. По-друге, е, ми фільмуємо це все е, власними зусиллями, без е, якої-небудь команди професіоналів. Так, у нас немає там якихось волонтерів, ну, які там сидять онлайн, все витягує для аудиторію. Тобто ми ми фільмуємо на камеру, Антоха ввечері монтує, я пишу певний текст. Тож наш проєкт якби. Є суто аматорським. Є суто аматорським і, на жаль, за рахунок того, що ми багато автостопом у нас Е, не жадко, не дуже на той час. казав, не казати. Але вони треба звучити. Е, не дуже на той часу, але ми дуже стараємось і ну, насправді є великою проблемою нестабільний інтернет. Так, тобто не проблема, ну це власне є те, що все впирається, в стабільне інтернет підключення. От ми змагалися з Толіком за те, щоб стабільне інтернет підключення в різних країнах Європи у нас було. Але цього не сталося, тому тому тобто Ми вирішили, що краще робити, а не коли... робити. Так, оце власне ключове рішення. Ну а коли інтернет є, то він є, а коли нема, то упс. Е, так що ми поки що стараємося там з Антові щось постити. Так, ну то е, таке. І по-третє, наш девіз це життя без субтитрів. Е, ми так собі думали, що ми будемо їздити Європою, це різні країни, кожні говорять своїми мовами, нам це подобається, ми пробуємо теж говорити до людей їх мовою. І Зрозуміло, що будуть відео, на яких щось не зрозуміло. Це природні. Ми не будемо їх перекладати, на то немає часу, але в принципі немає бачення сенсу чи бажання. Тому все, що чуємо ми століком щодня, те чуєте і ви на наших відео. Субтитрів не буде. Так, е, поки ми готувалися до цього проєкту, е, нам вдалося зв'язатися і е, знайти допомоги у наших друзів магазину Gorgane.com, котрі в принципі агітують молодь до якихось активних дій, до подорожей, до екстремального спорту. І вони не проспонсорували е, дуже гарним пліцаком, кот, з котрим зараз стискається Антоха. Класний, зручний. Тобто да. вони дали нам цього рюкзака і також деякі додаткове спорядження. Ось то ми дуже дякуємо їм за то. Е, радимо вам заходити туди, коли у вас є якісь ідеї того, як ви хочете розважитись, подорожувати, поза як там є саме ті люди, котрі цим цим займаються, котрі можуть вам дати е, хороші і детальні поради з приводу. Хоча б задавали аналізі власного. Так. Ось, так що спонсор нашої подорожі це магазин Горгани.com. Е, то наразі. Ми підемо далі стопити вправу, вже темно, але та, ну, намагання. В Партнери цього відео це оця заправка Shell, е, яка, якщо вірити Чекові, знаходиться в селі Попувки е, біля Брно в Чехії. От Ми з Толіком поки що не скаржимося. Зараз завтра треба бути в Празі, але вона точно відбудеться. Тож підписуйтесь на нас, е, слідкуйте з нами на нашому вебсайті ukrainian.com. Е, на публічній сторінці ВКонтакті там е, будуть регулярні оновлення, як і в Твіттері. Тож до зустрічі з вами. Дякуємо за увагу і дякуємо за те, що нас дивитесь. Це були Антон, а це і вже Толік. Толік та пішов щось вимикати. І наш проект untrainian.com.